За сайн байцгаана уу. Өнөөдрийн бичлэгээр мэдээж хэрэг сайхан 3000 subscriber сүрээд за тэгээ өнөөдөр бүгдээрээ question and answers буюу асуулт хариулт гэж бичлэг хийж байна. Яг гоо би өмнөд нэг team бичлэг хийж байсан. Гэхдээ тэрнээс өөр асуулт асууж ирсэн бас зөндөө мөл байсан учраас юм бичлэгээ хийхээр шийдлээ. За тэгээд би нэг энэ нөгөө хамарнаас цусгараа тогтдгоо. Тэгээд нэг юм бэнт тэгээд айгу тийм даавар шиг юм чихээ. Тэгээ одоо болохоор яг амар өвдөж ин л да. Юу ч гэсэн хүмүүсүүд ямар хамраа авахгүй байна гэж байх юм биш тэгэл Энийг ухсан чинь ингээ нэг юм айгу том суц хагалцсан тасарсан. Тэгээд э, тэрнээс болоод нэгээд иймэрхүү юм айгу нэг тийм урт баг нэг ийшээ ингэж яваад баг баг нэг энэ минд очичхоор тийм амар урт бэнд хийдэг юм байлээ. Та бүхэн бас хамраа ухтаа бас болгоомжтой ухч юмар ухж байгаарэ гэж хэлмээр байна. За за тэгээд э, яг гоо би 200 тэгээ Instagram дээр би 200 дагагчтай болсныхаа дараа Q&A хийнэ гэж бодож байсан. Гэтэ яг гоо тэгээд 3000-аас хүрчээр тэгээд яг гол зорилготой өрчөж байгаа болохоор тэгээд ер нь бол Q&A хийж дим үү гэж бодлоо. За тэгээ би юу ч гэсэн одоо 3000 дагагчтайгаа бол нэг өдөр тоглоно. Тэрийг бол заавал хийн. А тэгээд дуу дуу яг ингээд бас дуугаа хийхлээр бас жоохон асуудалтай байна л да. Яг тав хүү ямар нэг дуу хийхийг төсөөд өвлөж байгаа ш. Тэгээд ер нь дуу унтартаа бол нэг тийм анхаарал авах шаардлагагүй байх гэж бодож байна. За за тэгээ эхний асуулт нь болохоор small гэсэн байна. За хамтарч тоглоход гоё байдаг шүү. Асуулт яваа яваанда шинэ PC авах бол хизээ аавна гэж бодож байна гинэ. За юу ч гэсэн хамтарч тоглоход гоё байдаг шүү гэсэн байна. Би ч гэсэн хамтарч тоглоход аягүй гоё байдаг. Ер нь бол шинэ PC бол бараг л авахгүй бол яг гоо энэ PC маань э, Minecraft-д дайггүй авчдаг болохоор би одоохондоо солих бодолгүй байна. За Lunar Charm комд бичсэн байна. Эмерсон үедээ юу хийдэг вэ? Яадаг вэ? Ер нь эмордгүй дандаа л инээцэн байж идэг болохоор асууж үзлээ гэж байна. За ер нь бол би ихтэй яг ч бүр эмо эморсон эмо хорох гэдэг үгийг бол яг бүр 100% утгаараа сайн мэдэхгүй. Гэтэ ер нь бол нэг тийм тийм өөдсөн ч юм уу нэгэд юм хүн болгоноос болоод ингээд залхсан үе гэж би ховдоо боддгийг яг энэ үний асууж байгаагаар би бол нэг тим амир эмород байдгүй л те. Тэг яг би ямар нэг нэг тим уудхартай үедээ дандаа дуу сонсдог. Яг гоо тэгээ зарим хүмүүсудаас ном унших, кино үзэх гэ байдаг л хэл та. Гэтэ надад бол дуу сонсох нь хамгийн зөв болон гой санагд. За Dandy доогор зураас инста бичсэн байна. За тэгээ do you know me ing Dandelions гэнэ. За намайг мэдхүү гэсэн байна. За тэгээд тоглоомын нэр нь болохоор Daniel Lines. За би бол энэ хүний за би болохоор чамааг бол мэдэхгүй байна. Гэтэ яг уу дээр тоглож исэн байж магадгүй. Гэтэ яг одоогоор л надад толгойд юу ч орж ирэхгүй байна. За Logat Def доогор зураас 247 гэсэн байна. Сайн уу? Оргил сайхан гэж хэлгэнэ. Сайн уу? Оргил сайхан. <laughs> За мөнх тулга доогор зураас гам бат битсэн байна. Фон намбар гинэ. За бас миний утасны дугаар боёо Момогийн <laughs> Момо бит хоёрын утасны дугаарыг бас хүмүүс асууж байсан л да. Гэтэ гэтэ гэтэ бас миний утасны дугаар бол за юу ч гэсэн миний утасны дугаар бол 95 20 гэж ихсэн. За тэгээд цаашаагаа нэг тийм хэлмээргүй. Тэгээд за тэгээд Thunder доогор зураас Corniofer битсэн байна. Хамт тоглоё MC Cig Games Games Gamster Cig.org гэдэг сервер дээр бас mc.gamster.org гэж сервер дээр а хам тоглоё гэсэн юм байна. За тэгээ бас та гоё шүү. Өшөө их биш хийх. Өшөө хичээгээрээ амжилт гэсэн байна. За юуны төрөнд баярлаа. За тэгээ хам тоглоё гэсэн байна. Яг уу би бол яг ч тийм хөссөн цагтаа тэгээ тоглоод байдаггүй. Ер нь бол бас за нэг чадвал тэгээ таньдаг хүмүүстэйгээ л нэг тоглохыг жийдэг. Тэгээ ер нь бол бас янз бүрийн хүмүүстэй бол тоглоод байх цаа байхгүй. Тэгээ дээрээс нь бас танихгүй хүмүүстэй би тоглохыг хүсдэггүй. За доогор зураас Steve Locks цэг mode цэг activated доогор зураас бичсэн байна. За тэгээд нэг нэг versus нэг PVP гэсэн байна. За тэгээд би ер нь бол яг хожигдмал гэж бодож байна л да. Яг зүгээр гүүгээр нэг би бол нэг тийм амар тоглолдог биш. Дээр нэг Tapple stream дээр л ороод ганц тоглолтыг гэсэн чинь Tapple бол амар хөргүүлэхгүй нүджилээ. Надад нөгөө нэг жинхэнэ комбод ч гарлаа гэдэг нь болсон. <laughs> Тэгээ ер нь бол аа э, хүмүүс бас намайг амар PvP гэд байдаг л яг үндэ бол би нэг тийм амар сайн PvP битгүү. Тэгээд тийм учраас э, энэ хүн надтай PvP дээр энэ хүн ялна гэж би бодож байна. За содо доогор зураас Skull Wanger битсэн байна. YouTube channel-а хэр удаан ажилуулах вэ гэж бол хөгшөртлөд ажилуулна гэж бодож байна. <laughs> За бэлгүүтээ доогор зураас штэ битсэн байна. Яаж pre-actтай болох вэ гэж байна. За энэ талаар би тусгай бичлэг хийн яг хоо ерөөсөө бас маш Маш олон хүмүүсүүд надаас премиум аккаунт хэрхэн авах вэ гэсэн асуултууд асууж байсан. Тийм учраас би бас энэ зүгээр хэлхээсээ гадна бичлэг хий гэж бодлоо. За ги цэг H цэг гана битсэн байна. Цаашдаа Huawei Technoblade эдэр шиг сайн болоорой гэсэн байна. За энэ асуулт биш ч гэсэн үнэхээр баярлалаа. За ги ги цэг H цэг гана дахиж коммент хийсэн байна. Дажгүй хөгжиж байгаа YouTube-руудыг сонгож цуг бичлэг хийж өргөжүн байс гэсэн өргөжүн гэсэн бодол би юу? Энд бол чиний фэнүүд хонсон маш чухал асуулт шүү гэнэ. Хонсон яг өргөжнө гэдэг нь болоо тэгэл өөрийгөө сайжруулахыг хэлж байгаа юм шиг байна. Яг гоо тэгээд дажгүй хөгжиж байгаа ютуберыг сонгоч ч гэж юу аах вэ? Мэдээж хэрэг э, дажгүй хөгжиж байгаа ютуберөө зөндөө байгаа. Яг усмал лексоци хоёртой бол тэртээ тэргүй бид ч одоо тэгээ дандаа бичлэг хийж идэг хүмүүс үү. За яг тэгээ өөр ютубертэй тоглоно гэх юм бол за тэгээл би бас сайн мэдэхгүй л байл да. Гэтэ ер нь бол би бас Монбери ах Цахиуц геймер те микс Зэмбол ах ч юм уу өдөртэй тоглоно гэсэн хүсэл байдаг л да. За King доогор зураас Frost доогор зураас YT 1234 комд итсэн байна. Smolky юу гэж боддог вэ гэсэн байна. Смолкиг э, юу гэж боддог вэ гэхээр яг уу Lexazil нэг дээр нэг э, Smolk PP sort Crazy combo тэгээд хүмүүстэй тоглож исэн тэгэл яг уу намайг тэр Discord-оо оруулаад тэгэл би тэдэртэй танилцсан л да. Гэтэ яг уу Smolk бас нэг тийм амар орилж харлаад байдгүй хараал энэ төр хилдэггүй. Тэгээ ер нь бол айгүй дайжгүй хүүхэд за хүүхэд жижтэй юм тэгээ дайжгүй хүн бодогцсон л доо. Тэгэл ер нь смолктой тоглох хүсэл төрөл. Тэгэл явах те тэгэл битэр нэг зүгээр нэг ярьж үтсэн чинь айгууд ажгүй маань гээл. Тэгэл нэг хамт тоглож эхэлсэн. За King доогор зураас Frost доогор зураас Whitey 1234 дахиад комментдсэн байна. Smolk-тэй яаж танилцсан бай гэж байна. За би бол сая хилцсэн байгаа тийм учраас энийг алхаслаа гэж бодлоо. За А доогор зураас Нар доогор зураас Анар коммент үтсэн байна. Яагаад ETX Steel гэдэг нэртэй болсон бэ? Бас хамт бичлэг хийж болох уу? Premium Mac байгаа. Бас YouTube хийдэг. 1000 савтай гэж байна. За мэдээж хэрэг 1000 савтай бол а pre hacker байгаа бол мэдээж хэрэг хамт тоглоно. Яг гоо яга ETX Steel гэсэн нэртэй нэр сонгосон байх юм бол би хамгийн анх за нэг манай сургуульд Nobi гээд ах байдаг. Тэр ахыг та бүхэн мэдхгүй бол Э, YouTube-ийнх нь линк нь доор байгаа. Тэгээ тэр хахаас би бас асуусан л та ямар нэр энэ төр ер нь бол хүний YouTube-д айгүй тохиромжтой вэ гээл. Тэгэл яг тэр ах чиний яг жинхэнэ нэрний чихний үсэг э, ямар вэ гээл тэгсэн чинь И гээл тэгсэн чинь тэгэл яг хөтэ нэг И үсгээр ихсэн л нэр бодох болсон. За тэгээд яг гоо би бас нэг нэг цог тоглолтог найзаас нэр мэрэнд чинь X энтер орвол айгуу дайггүй байдэн шүү дээ. Тэгэл яг хөтэ тэгэл э, би бас яг зөндөө бодсон л та нэр энэ төр яг зүгээр нэг зүгээр нэг Google-с нэг user name generator squad nickname ч үлөө нэг нэг тийм нэр хийдэг тийм генератор байдаг. За тэгээ яг та тэрнээс л нэг EX2 оруулаад тэгэл нэг хайсан чи нэг XTL гэсэн үг гарч ирсэн бохгүй юу? Тэгэл яг та XTL гэж хайсан чи YouTube дээр бас нэг тийм нэртэй хүмүүс зөндөө байд юм байлээ. Тэгэл яг гоо би тэгэл цаасан дээр X дийлтэй өөр ямар нэг тийм гоё нэртэй тэгэл бас цор ганц байдаг үг байж болох уу гэл Тэгэл ажилласан чинь нэг EDX гэлгээл хичээл. Тэгэл YouTube дээр хайрсан чинь. Хайрсан чинь тийм хүн ганц ч байхгүй. Ер нь бол тийм ямар ч зүйл байхгүй. За тэгэл ер нь EDX гэлгээл ажгүй мэн гээ. Ер нь бол энэ нэрийг сонгосон. За эрхэлдээ коммент хийсэн байна. Цуг тоглож болох уу? Бас GF буюу girlfriend байгаа юу? бро гэсэн байна. За ер нь бол э, ер нь бол э, цог тоглох боломжгүй. За ер нь бол girlfriend байхгүй. Төрөө доогор зураас BB комжсон байна. Minecraft-а хаанаас татсан бэ гэсэн байна. За би Minecraft-а Minecraft цэг нэтээс татсан. За Egi цэг тэг тэг нэг комжсон байна. Premium account яаж өнг авах уу? Яг гоо би энэ өнг гэж энэ мөнгө гэж ойлгох юм бол Э, премиум аккаунт нь 67 мянган төгрөгөөр авна. Гэтэ бис яг өнгө гэж хэлдэг нь бол ойлгохгүй байна. За бэлэгт сайхан нэг ком бичсэн байна. Би шинэ ютубер хамт тоглохгүй хамт тоглохгүй биз премиум аккаунт төр байгаа гэсэн байна. Хм. Яг гоо би бас э, премиум аккаунттай бол хамт тоглож болж байна. Гэтэ яг гоо би бас тэр яг хамт тоглож байгаа хүнийхээ зан характер талаас нь болж тоглоно нэг тийм амар хараал хэлдэг ч юм уу нэг тийм хасгарч машинууд гэдэг бол тоглох хүсэл бол байхгүй. За бэлэг цаахан нэг дахиад комент өгсөн байна. Юугаар бичлэгээ эдит хийдэг вэ? Линк болон заавал өгөөч би шинэ ютубер гэсэн байна. За ер нь бол би Sony Vegas Pro 13 гэдэг програмаар бичлэгүүдээ эдитэлдэг. За тэгээд э, би энэ Sony Vegas-ыг бол CD-н дээр хуулуулж татчихсан болохоор линк гэдэг зүйл бол байхгүй. За no game no life bro комдсон байна. APVP sword-ыг юу гэж боддгийг гэж бичсэн байна. За би PVP sword-ыг бол бас ер нь бол дайггүй харал энэ төр бол хэлтгүү болохоор бас дайггүй хөөхт гэж боддог. Гэтэ яг уу би PVP sword-ыг нэг жоохон нэг тийм чанга дуутай жоохон дургу байдаг л та. Яг уу PVP sword нэг тийм жоохон даруухан талтайгаа болчих юм бол ер нь бол айгуу дайггүй хөтэлтэй. За it's me app Connor буюу хамгийн сүүлчийн комент байна. За EDX Steel хамт Blocks MC сервер дээр Bedwars тоглох уу би Ninja Bridge хийж чаддаг гэж байна. За би бол нэг тийм зүгээр энгийн хүмүүстэй бол Cracker сервер дээр бас тоглол тоглодгоо. Яг го Ninja Bridge хийдгэн сайн байна. <laughs> Гэтэ ер нь бол би өөрөө Ninja Bridge хийж чаддаг учраас надад тийм хий юм хийж чаддаг хүн бол хэрэггүй гэсэн үг. За за ер нь бол ингээд э, question and answers асуулт хариулт юм бол ингээд үүгээр өндөрлж байна. За тэгээ 3000 subscribers хүргэсэн та бүхэнд маш их баярлалаа. За тэгээ дараагийн бичлэгээр уулзтлаа түрүү өртөө үзчихтэй. За тэгээд peace ruski put number 1. Yeah. А бас та бүхэн бас надтай холбогдохыг хүсвэл инстаграмаар орж надтай альцаарай. Бас намайг follow хийгээрэй. За тэгээд peace